Señora era María, Aico Paraguaype, a ah, Jesumio en Vallamoite, Campaña, Peico, sí, eso sí. Pero ahí, ahí pone Itereí. O. Lo. Inhumilde la Jesumia, baico ya, a Chuchafe, Argentina, me probó más suerte are a ti familia ti pona are con agua y con a agua o eh con agua se futuro ante pues. a esa agua ula se país, pero a peisa a pensar a ti se familia a recoger ti familia la a hija coape pero a la vez a a la venda a hacerse país a esa familia pero ya Zafonancio futuro va a importar o no. No hay cual porque no hay por pues la plata, la más. después traer la pasaje y que tu de mando vale la plata muy bien. La peso no valíamos guaraní, Pero ahí está, no se rinden va a porque y cuál va a para allá para a Paraguay está en la pobreza, eso sí.

Ja, ha jaujaguan de castui. Y bueno, Jesús, o si se visita, yo hermano, yo hermana juega, yo sobrino juega, se visitar. Pero alguien de juega porque ni ese idioma, pero pues. otro, o yo, Argentina, pesa cuña o, o sea, amiga, o sea, amigo, Argentina, ni o guaraní, castellano, peñea, pues, porque ya tuve eso la castellana. No se gusta. Hay cómoda a veces no sé idioma allí. Pero bueno. Hace su mío ay. Sí, te gusta guapo. Ay, lo que te leí. Ay, todo el día cerrado. Ay, qué pea, vamos le tapar Chao, ya topata con eno. O otro día, no hay pero acá es de destino. Y ya topata con Nos vemos hasta la próxima o no sé cuándo, no sé mi destino. <laughs> Genial.